bir arava yurib ketdi kelin qilib yorimni olib ketdi meni o'ziga teng ko'rmadimi yo ya? o'g'liga yorim yor bo'lib ketdi mayli menga zor bo'lmasa zor bo'lmasin kambag'alga yor bo'lmasa yor bo'lmasin ishq yo'lida hech kim mendek xor bo'lmasin yuragimning alamlari tilib ketdi endi bildik dunyo boyga boqar ekan yo'qchilik ham bag'ri diling yoqar ekan armonlarda ko'z yoshlaring oqar ekan kambag'allik jonimdan o'tib ketdi kambag'allik jonimdan o'tib ketdi sevgani yorim asli boy qizi edi osmonimni yorug' yulduzi edi menga tengmas xonni gul yuzi edi orzularim sarobdayin qolib ketdi qo'lda molu davlat bo'lmasa yomon dardingga malham topilmay ranging samon gardona bo'lsang ham deydilar nodon dunyosidan ko'nglim ey qolib ketdi endi bildik dunyo boyga boqar ekan yo'qchilik ham yurak bag'ring yoqar ekan armonlarda ko'z yoshlaring oqar ekan kambag'allik jonimdan o'tib ketdi kambag'allik jonimdan o'tib ketdi